दुनिया हमारी जानी लुट गईल हो सुन के खबर सांस रुक गईल हो हे जा। गईल हो सुन के खबर सांस रुक गईल हो तू हमके रोवाई करता है दूसरा गाई सुना जिंदगी हमारी हो गईल तीर हमारा करे जब चलाई पदी हलु घावाई पूरा सपना बेकार हो गई तीर हमारा करे जब चलाई पदी हलु घावाई पूरा सपना बेकार हो गई चिर चली जही बुझन काले भोरवा में हो भोरवा में घुल जही बुपिया के कोरवा में हो कोरवा कोरवा में जही बुझन कले भोरवा में हो भोरवा में घुल जही कोरवा के कोरवा में हो कोरवा में ई कहला में का बा भुला गइलू बादा दुश्मन परिवार हो गई तेरी हमारा करे जब चलाई कदी हलू घवाई पूरा सपना बेकार हो गई तेरी हमारा करे जब चलाई कदी हलू घवाई पूरा सपना बेकार हो गई दिल हमारा करे जब चलाई बड़ी हो घराई पूरे सपना बेकार हो गई अभी से किससे प्यारी ना जो तैलू हो जो तैलू हो टिंकू राजा के ये तना सो तैलू हो के के प्यार ना जो तैलू हो जो तैलू हो राइटर से खोर के ये ताना सो तैलू हो सो तैलू हो जाने हमर जाता तो वो तोरा ना बुझाता ससुराल तलहर हो तीर हमारा करे जा पचलाई पदी हलु घावाई पूरा सपना बेकार हो गई तिर हमारा जा पछलाई पदी हलु घावाई पूरा सपना बेकार हो गई बेकार हो गई